Boa tarde, meus amiguinhos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou tá aqui para mostrar uma novidade de gelatina, né? E o que, e o que a gente viu no ingrediente vai ser sal, que tá aqui nesse potinho, gelatina, um potinho, uma colher para mexer e água quente. E tem que ter cuidado, então a minha não, porque Agora eu vou botar a água, ela tem que ser quente. Sempre bem para ela dissolver. Não, Eu acho que já dissolveu ela, né? Ah. Agora a gente vai botar o sal. Bom, amigos e amiguinhas, agora a gente vai ver o resultado. Ela ficou assim, ó. Tirada por aqui. E vamos pegar na mão. Então ela tá muito boa, olha. Ela tá muito boa. E o resultado dela ficou assim. Ela tá esticando bastante. Então foi isso, é meu amigo comigo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!